ゆかチャンネル何오늘어디갈것같아なんか床が妊婦なってさ、うん、年顔してるからすごいうんじゃり顔してるからうちらチェジュで住んでるから、うん、チェジュ漢字のなんかを見つけたさへえー、かんないね床が好きかわかんないけど <laughs> ネガティブ <laughs> 行ってみましょうかということで到着します、うん が好きなはいこれです右をあーここかじゃーんはいはい到着しましたすごくないこのみかんのコンテーナ、コンテナなんて言うんだろう日本語でコンテナコンテナ、はい、の形をそのまま似せたカフェです、はい、これこのサイズがねそうそうこれが普通のコンテナ、じゃん これがカフェです <laughs> 中行ってみるねあとなんか後ろにあの畑みかん畑もあるので見てみようと思いますはいどうですかうとし妊婦さんいやでも外来たからちょっと暑いそうそうそう 髪切ってもらおうかな俺にできるできるよあの美容室みたいな美容室に、ね、来てもらうの内容おおちょっと考えたどうやって切るか <laughs> はい、はい、してみようと思いますなんかこういうのも借りれるみたいね。そうですね。ここがフォトゾーンです皆さん。はい、こういうのも。はい。はい Thank <laughs> you. 이카 일로 와봐 이카 채널을 이카 채널을 승장 승장 좋았어 이카 채널을 <laughs>